Ziara hii ni, ni ya kibiashara zaidi. Uh, malengo ni kwamba wamekuja bandari ya Dar es Salaam kujionea wao wenyewe shughuli tunazozifanya na changamoto zilizopo, lakini wote tufahamu kwamba Kongo ni mteja wetu mkubwa sana anayetumia bandari hii ya Dar es Salaam. Kwa rekodi zetu kwa mfano za mwaka 2021 2022 ah, zaidi ya tani milioni mbili laki tisa mia nne na kitu zimepita katika bandari hii. Kwa hiyo si, si mtu mdogo kibiashara. Sasa amekuja kuangalia, na sisi kama bandari tumemtembeza katika maeneo yetu yote, lakini pia zile changamoto ambazo wao wanakumbana nazo kwa wateja walioko Kongo angalau tumezifahamu na vile vile tumeziadresi, na tumefanya pale majadiliano na mkurugenzi mkuu wa TPA moja ya jambo ambalo tunaliona sasa hivi kama changamoto ni muda wa, wa mzigo kupenya pale katika mpaka wetu wa Kasumbalesa. Wote tunafahamu kwamba kuna kiu ya namna hiyo, kwamba magari yanachukua muda kuingia Kongo na vile vile kurudi, lakini kwa sababu kuna uh, kuna afisa maalum walioko pale Kasumbalesa kwenye mpaka ule, kuna mambo ambayo tumeshakubaliana kama tutayaboresha, basi yale maloli na mzigo kuingia Kongo yatakuwa kwa haraka zaidi. Lakini wameridhika kwamba kwa ndani humu bandarini hakuna matatizo ya upakiaji wala upakuaji. Huduma ni haraka zaidi, lakini shida zinaanza sasa kwenye hiyo korido yetu na hasa kwenye eneo hilo la mpaka. Lakini hatukuacha kuzungumzia swala zima la vishoka. Kuna matatizo hapo katikati, vishoka. Mtu anajiingiza kwenye sekta hii ya bandari sema yeye agent, lakini sio agent, badala yake anafanya huo udanganyifu na kuwatia gharama kwa hao wenzetu. Na bahati mbaya sasa, yote yakifanyika huko nje, basi lawama zinakuja bandari. Mimi niendelee kuwashukuru ugeni huu uliokuja, na wameahidi kuendelea kushirikiana na bandari hii ya Dar es Salaam kupitisha shehena yao, tutoke hapo kwenye tani milioni tatu twende hadi kwenye tani milioni tano kama market share ya, ya, ya Kongo na wao wameahidi kuwa mabalozi wetu wazuri kabisa. De travail. Tulikuja kwa sababu maalum kutembelea bandari ya Dar es Salaam kwa sababu bandari hii ni muhimu sana eh, kwa mizigo yote inayopita kuja katika jimboni kwangu huko inapitia mpaka bandari ya Dar es Salaam kwa sababu bandari hii peke yake inahudumia mizigo mingi sana ambayo inakuja jimboni kwangu huko Katanga. Tulikuja hapa kwa sababu tujisikilie wenyewe na masikio yetu, uh, kitu gani kinaweza kuzuia uh, mambo yasiende haraka uh, kati ya biashara ya kimataifa uh, kati ya Kongo na uh, Tanzania. Baada ya kufanya matembezi katika bandari eh, tunaheshima na tunashukuru na tunaona kwamba hii inaleta ni bandari ambao moja ya bandari ambayo inaleta heshima Afrika na iko imepangilia na mipangilio mizuri. Eh, sasa hivi tunaweka mzizi eh, wa mahusiano kati ya Tanzania na na, na custom ya Tanzania na Congo kwa sababu eh, custom ina umuhimu ya kurahisisha biashara kati ya Tanzania na Kongo. Eh, hii yote inaweka hali kuwa nzuri kati ya Kongo na Tanzania. La République unie de Tanzanie.